täna näete te videot, kus ma loetlen üles asjad, mis mulle ei meeldi. mulle ei meeldi kuumad ilmad, liiga kuumad ilmad. siis mulle ei meeldi päevad. päevad täiega sakivad hmm.. mulle ei meeldi hiired. täiega sakivad <laughs> siis mulle ei meeldi viin. alkohol, ma mõtlen. siis mulle ei meeldi, kui kohvi peale pannakse vahukord. see on lihtsalt ju. siis mulle ei meeldi need kerberad, vist on nende nimi. Need siuksed pika pulga otsas lilled, millel on äh, sihuke noh, väga klassikaline sihuke lill äh,, veits sametine vist äh, nagu õielehed niimoodi mulle ei meeldi. siis mulle ei meeldi varakevadel reisida, sest varakevad on kõige koledam aeg üldse just siis, kui eriti Põhjamaades, siis kui on äh, lumi ära sulanud <clears throat> või sulamas, ta on siuke mingi porine ja see valgus on nagu nii tugev, et äh, kõik on nagu kole. see ei meeldi mulle. siis mulle ei meeldi see, kui äh, inimesed arvavad või mingid inimesed arvavad, et need riided, mida sa kanda võid, äh, peavad kuidagi olema nagu äh, sobilikud sinu äh, kehakaaluga või rasvakogusega siis. ehk suur respekt neile tšikkidele, kes oma kõhtu julgevad nabapluusis ja madala <clears throat> vööga pükstes näidata. You are the best <laughs> tihti ei meeldi mulle tere öelda, aga see ei ole nagu see, et aa, see on nii nõme, vaid äh, ma lihtsalt tunnen end ebamugavana. ma vahel naudin ülbe olemist siis mulle ei meeldi, kui teatud inimesed üritavad õpetada mind, äh, kuidas ma peaksin suhtes käituma. mulle ei meeldi rosinad, kui nad on leotatud siis mulle ei meeldi, et äh, mu A-loe suri ära. või noh, sureb. või noh, mädaneb. aa, siis mulle ei meeldi üks tarokaart see kaart on jõudne, pluss on katki ka. see tuleb kogu aeg mul. ala, midagi kukub välja, siis see alati, kes välja kukub, on see. siis mulle ei meeldi, kuidas mina reageerin, kui mind kuidagi midagi tegema sunnitakse ja miks ma ei ütle, miks, et mulle ei meeldi, et mind midagi tegema sunnitakse on see, et tegelikult ma ju võiks neid asju teha või tihti see tabab nagu täiega märki, kui mulle öeldakse, et kuule, Liina, proovi ka. aga mulle ei meeldi, et siis mul tuleb mingi sihuke tohutu uhkus endasse sisse ja siis ma pean hakkama nagu bitch ima ja olema mingi, et mulle ei meeldi, kui sa mulle mind niimoodi sunnitaks ja nii edasi ja tegelikult tõsi on see, et mulle ei meeldi, kuidas ma ise reageerin. But working on it siis mulle ei meeldi, kui mul on mingid muud või nagu mulle ei meeldi kanda mingit muud värvi aluspesu kui musta. mul vist praegu on sinised aluspüksid jalas küll. siis veel paar lampi asja, mis mulle meeldib. mis on äh, võib-olla siuke, mida tavaliselt inimestele ei meeldi, näiteks see, et mu, mind üldse ei häiri või minu arust on isegi see cute et mul see üks suupool on veits äh, halvatud. ma ükskord jooksin äh, vetsukse vastu alates sellest. üldse mul on siin sihuke arm, arm, arm. siis tihti mulle ei meeldi ma ise ka, sest ma tundun, et ma olen liiga cool. Cool peaks nagu soe olema, mitte jahe, nii et warm <laughs> ma nagu, ma ei tea, kuidas ma tegelikult täpselt tunnen, aga mulle natuke nagu ei meeldi see ka, et ma nagu maailma asjade suhtes veits nagu tuimemaks olen läinud. aga nagu samas mulle jälle meeldib see ka, sest enne ma jälle olin nagu no täitsa läbi põlenud sellest, et ma jälle liiga sihuke tundlik olin või nii et no tegelikult vist peabki ju tasakaalu leidma. ja seda me hakkamegi tegema. Bitch on your stony, I do it all. Bitch on your stony,